Tengo que ser yo quien explique lo que está pasando con Mrs. Carrington. Veamos. Primero fallece en circunstancias poco claras el magnate Howard Carrington, y lógicamente la herencia va a parar a la bruja de su esposa Leona, así, ah, y de su insoportable perrita Fuffy. Claro que hay otras arpías al acecho de semejante fortuna, pero la viuda Carrington se las está arreglando para librarse de ellas. Por ejemplo, cuando la querida del señor Carrington se presentó en la mansión, Leona le despachó con un regalito de lo más desagradable. Además, la criada Chumina encontró una carta que incriminaba a Leona y juntos Amante Lorenzo planeó chantajearla, pero ahora la carta ha desaparecido. ¿Quién está protegiendo a Leona? Sea quien sea, está haciendo un gran trabajo porque también le libró de las trampas que le tendimos durante su aparición en The Marvelous Show, el programa de máxima audiencia que presenta Norma Winfrey. Y sí, he dicho tendimos, porque yo también tengo entre las filas de León una mano aliada. Aunque claro, ella no sabe si quien la está traicionando es el tal Lorenzo de las Caballerizas, el chofer Paolo, su secretario Richard o alguna otra persona. Y yo no os lo pienso decir. Una cosa es romper mi silencio de tantos años y otra es poner todas las cartas sobre la mesa. No, señor, los secretos se irán desvelando, sí, pero de uno en uno. Por ahora la querida ha prometido vengarse, y esto, queridos amigos, no ha hecho más que empezar. Esta es la historia de Mrs. carrie Maldita sea. El chofer. ¿Quién anda ahí? ¿Howard? ¿Howard? No puede ser. No puede ser. Lo siento, chofer. silencio, que es el cuarto de Leona. Vale. Mira por dónde. Espérame en mi cuarto, ya sabes cuál es. Y que no te vea nadie, ¿eh? No tardes, gatita. ¿Quién será a estas horas? Mis admiradores no tienen horario. Chumira se encargará. ¿Qué querías? ¿De quién era esa voz? ¿Qué voz? Leona, sabes perfectamente de lo que te hablo. La voz de la llamada. No sé quién es ni me interesa. Ya ha llamado antes. Sí. Esto es serio, Leona. Tenemos que tener cuidado, hay mucho en juego. Richie, no te consiento que me digas cómo hacer las cosas. Ahora que me he liberado del déspota de mi marido. Y ahora, si me disculpas, necesito mi sueño reparador. de Howard. No se la comió Fufi. Esto ha llegado demasiado lejos. No puedo permitir que ese extraño malintencionado siga indagando. He de poner fin. Mañana. Hoy estoy cansada. A ver qué más puede pasar hoy. também ¿Por onde empezamos? perra de leona. Fufi, ven aquí. Duerme. estás sola. Ahora pagarás por mi soledad, Leona Carrington.